ને અત્યારે જો ખેડૂતો પાસે સુપર બેસ્ટ ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના માર્કેટયાર્ડમાં યાર્ડમાં ઓગણીસો પચાસથી માંડીને બાવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ બેસરાજીમાં બોલાયો હતો ત્યાં આજે પચીસો ને એકવીસ રૂપિયા સુધીનો બોલાયો હતો ત્યાંના ખેડૂતોમાં આજે ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ કપાસના માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસો એકત્રીસથી બાવીસો ત્રીસ મહુવા બારસોથી ઓગણીસો ને બત્રીસ ગોંડલ બારસોથી એકવીસો ને છવ્વીસ કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી એકવીસો ને સાસઠ રૂપિયા તળાજા એક હજાર એકથી એકવીસો ચાર બગસરા સોળસોથી બાવીસો ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર પંચાણું માણાવદર પંદરસો એંશીથી બાવીસો રૂપિયા જેતપુર બારસો એકત્રીસથી બાવીસો પંદર વાંકાનેર બારસોથી બે હજાર સત્રીસ મોરબી સોળસોથી બે હજાર પચાસ રાજુલા સોળસોથી બે હજાર ચાલીસ રૂપિયા ધોરાજી અઢારસો એકથી એકવીસો ને એકોતેર વિંસ્યા અઢારસો પચાસથી બે હજાર ચાલીસ ભેંસાળ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને ચાલીસ ધારી તેરસોથી બે હજાર તેત્રીસ રૂપિયા રાજકોટ સત્તરસો ચાલીસથી એકવીસો ને સાસઠ અમરેલી ચૌદસોથી બાવીસો ને વીસ સાવરકુંડલા સત્તરસોથી એકવીસો ને ત્રીસ જસદણ સત્તરસોથી એકવીસો ને એકવીસ રૂપિયા જામજોધપુર સોળસો પચાસથી બાવીસો ને વીસ ભાવનગર અગિયારસો પંચાવનથી એકવીસો ને સિત્તેર જામનગર સોળસોથી એકવીસો બાબરા સોળસો અઢારથી બાવીસો ને બાવીસ રૂપિયા માણસા એક હજારથી એકવીસો ને સાસઠ કડી પંદરસોથી એકવીસો ને એકતાલીસ પાટણ સોળસોથી બે હજાર એકાવન થરા ચૌદસો નેવથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા પાલીતાણા પંદરસો પચાસથી એકવીસો સાયલા સોળસોથી બે હજાર ઓગણપચાસ ધનસુરા સોળસોથી ઓગણીસો ને એંસી વિસનગર તેરસો પચાસથી એકવીસો ને ચાલીસ રૂપિયા સિદ્ધપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને એકવીસ બેસરાજી ઓગણીસો પંચોતેરથી પચીસો ને એકવીસ ગઢડા પંદરસો પંદરથી એકવીસો પાસઠ ધંધુકા સોળસો દસથી બે હજાર ચોપન રૂપિયા વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો એકતાલીસ કુકરવાડા ચૌદસોથી એકવીસો એકવીસ ગોજારિયા તેરસોથી એકવીસો બાર હિંમતનગર પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને ચુમ્માલીસ રૂપિયા વિરમગામ સોળસો પચાસથી બે હજાર ઓગણીસ સણાસમાં અગિયારસો ચાલીસથી બે હજાર એંસી ઉનાવા પંદરસો એકાવનથી એકવીસો છત્રીસ હળવદ સોળસો એકથી બે હજાર ઓગણીસ લાલપુર તેરસો પંચાણુંથી એકવીસો ને એકાવન રૂપિયા